Nesse vídeo nós quero apresentar Shortcuts, um editor de vídeo gratuito e basicamente como importar e exportar um, um vídeo desde esse software. Então, empecemos. Quando tu abre Shortcut, creio que a primeira coisa que hay que arreglar ese idioma, si no, no entender nada. entonces tú entras en preferencias idioma, y acá un montón de idiomas. otra cosa que no puedes arreglar, el tema la da la Light. Eh, yo prefiero el dark. Agora, uma coisa que é um pouco mais importante é isso. O modo de vídeo. Por quê? Porque quando essas são as configurações que, por exemplo, se tu grava um vídeo a 60 frames por segundo, pero tu deixa marcado com 24 frames, Entonces automáticamente el shortcut vai convertir tu vídeo então, assim, então depende muito do que tu quieras. Né? eu Um, yo particularmente devo 24 frames para a maioria de coisas que há é Né? Por isso tu tem que ter né? claro, né? Nossa, na época do Poiarroz tava aí um montão de opções. Nos de derrubo Full HD 24 frames. É arrastado isso como importa um vídeo. Hum. Depois eu importar dele abrir arquivo y lo selecciono o simplemente arrastrando entonces entre listas de reproducción y acá mismo tendría las indicaciones y lo arrastro Entonces, porque que yo quiero importar y exportar, ¿no? cuando yo grabo un video desde mi cámara, y sale en formato MOV, lo que, lo puede ser un poco pesado, es un archivo con más megabytes, entonces yo prefiero convertirlo en MP4 que es el formato acepto en la mayoría de las plataformas, YouTube o que sea. Y recién a partir de ahí empieza a editarlo. importe voy a exportar y acá hay esas opciones lo que yo quiero ahora no es editar ni nada, yo no voy a empezar a hablar de timeline. Entonces de frente a exportar y acá selecciono exportar desde mi lista de reproducción que es donde está mi video y acá lo voy a convertir ¿no? entonces acá por ejemplo tú tienes YouTube o tú podrías ir por ejemplo essa opção para ir para o flyer custo acá ele também te dá uma recomendação então quando eu ligo isso vai converter em MP4 e chatar. A diferença entre esse e YouTube, mas não, visualmente não muita diferença para, que parece ele high profile comprime mais Então, eu, por general, exporto em formato YouTube. E eh, Allora, seleziono e dou em exportar arquivo. Eu vá, seleciono, seleciono a carpeta que quero <clears throat> salvar, o nome, o teste. Eu guardo e já está. E acá empieza a tarefa convertida. Mesmo que termini Ia. Terminado. Né? Então, então por exemplo que vea a diferença um arquivo move tem esse arquivo tem quase 50 megas e esse convertido no YouTube foi comprimido a 5 megas ou a perder qualidade mas né? visualmente não é muita diferença assim. então depende muito de, de para que tu vai usar né? eu acá mais que nada estou tá falando de como eu como é me flujo em shortcut é, e nada e no próximo vídeo vamos falar sobre os primeiros cómo como empieza a evitar la timeline, no funciona.